Se tu am ma mato e porzan, e porzan uh, gwechal e blavichou koz, e o euh, ar trepen d'an rav e da ar porzan, parzen, e o a d'an pa da ziga sud, donc pa te vara euh, douar bros giz malavaran, donc, e o ama Et et gargon Aragon euh, donc Aliès Vaquedes euh, de Don ar à la Herrec hier euh, euh a, a tué el er, er Gonol amam amam varen al Gonol al Gonol Vros il a vardo Andrai. Pigur euh, puisque tu es en Arvolo ama hier donc e, ing euh, pas donc a Zigoge ar Gonol pigur et au a à a tué da euh, a tu e e e, e kreiz pa vi melu pa pa vi bar wamzar quoi c'est me euh, alors que peu an donc euh, ing a tu e, euh, sur war ga de euh, a a tu en dasigoji a euh, a nen a fa a euh, honal honal bros la do huti donc da bon na biti ga varai euh, tout a rema va euh, puisque euh, a no Bogu avit pes avit vit pesketar grillet, E to gargon gon a zigas e ar hanot bihan, ar hanot bihan a vien ama e porzan. Aga a trepen an ra ar hanol a zel vise ie donk da dudaj euh, anenez patoen euh, euh, da varandu ar Bon mais ar men ma lama er ene a zel vise da besketorien dor liskon. donc da da zevel o ranoujou var ar vare. Bezo hoa, donc, euh, di euh, photo you fotoyou d'or euh, mera, mera ganot, amma var zea. goude, donc, pa, ar re eva konoujou, a gazel ve, a gazel viche, donc, d'ar euh, var ar bogou, ar bogou a Al biskitourien met euh, me eto gargon a euh, ar hanno joubi an aviela kad ama pugur pavion devez benog euh, am amzar gaer ingne da bisketa surtout a ziliou a goud ber ziliou a vie salet a sehet lot sehet lot salet a gazel vise eto gargon eo Euh, et Kixal, à à et à Zelviche à a Delam, d'un du de Vibeva.